dank julle. Ek het julle agtergrond gegee verlede week van 'n uh, eh, bietjie van Jakobus. Ons weet nie veel van die brief af nie. Ons weet dit is waarskynlik deur <clears throat> Jakobus geskryf, die broer van Jesus wat die leier was van die kerk in Jerusalem. Uh ons weet dat dit dat Jakobus 'n stuk wysheidsliteratuur is wat met ons wat eintlik 'n Nuwe Testamentiese weergawe is van die boek Spreuke. Ons weet hy is moreles geskryf rondom die jaar 62 uh 62 na Christus. En ehm uh, So ons het laasweek bietjie begin met 'n inleiding. Ons het 'n hele paar topics hanteer, die, die belangrikheid van leiding en swaar kry, die rol van wysheid self, die rol van gebed, eh uh, die hele ding van rykdom en armoede in die gemeente eh uh, of in die in die kerk van die Here in die algemeen, hoe werk toetsing? Ons geestelike toetsing en hoe werk uh, versoeking wat na ons kant toe kom en hoe moet ons dit hanteer? En ons het geëindig by einde van vers 18, 1 vers 18. So vanaand begin ons met hoofstuk 1 vers 19. Onthou ons is besig met met met algemene lewenswysheid. Hoe hoe bring Jesus wysheid na ons lewens toe? Met ander woorde, mense eh, het aanvanklik en baie mense het dag op daai opinie dat Jesus is als baie nice as dit by geestelike goed kom. Maar as dit kom by die werklike lewe, dan kan Jesus in die Bybel nie regtig inspeel nie, want want die Bybel is geestelik en dit distansieer homself van die res van ons lewe. Nou boeke so Spreuke, Prediker en Jakobus breek daai uh, Eh, tipe ideologie in stukke. Dit probeer sê julle julle verstaan nie. Jesus wat Jesus na ons toe bring is hy bring vir ons Jesus het kom klas gee in die realiteitsdepartement van die lewe. Jesus het eintlik vir ons kom wys hoe werk die lewe? Hoe is die wêreld geskep en hoe is hy veronderstel om te werk? Al werk hy nou anders as volgens wêreldse beginsels. Hy sê uh um en dit is wat wysheid doen. Wysheid leer vir ons hoe die lewe opreik, hoe die lewe werk en bring vir ons wysheid na elke tipe lewensarea. Dit beteken nie dat die Bybel vir ons dien as 'n handboek op wetenskap of op mediese uh die mediese wetenskap of op finansies of wat ook al nie. Jesus en wat hy vir ons bring, gee vir ons die die narratief, die storie wat binne ons onsself moet plaas. En dit gee vir ons die lens waardeur ons aan die ganse lewe kyk en wanneer ons deur Jesus na die ganse lewe kyk, dan kan dan kan daar in elke van die vakdissipline of kyk areaatjies van die lewe kan daar vir ons wysheid opdaag. Want Jesus maak die ganse lewe wetenskaplikes getuig daarvan wat genoem word wat, wat tot geloof kom dat hulle ewe skielik die natuur en die wetenskap self heeltemal anders verstaan deur die bril van Jesus. So, ons begin dan vanaand by hoofstuk 1 vers 19. En kom ons lees die eerste twee verse daar saam en dan gaan ons 'n bietjie kommentaar lewer. Daar staan my broers, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou en elke keer wanneer so 'n tipe stelling gemaak word soos voor waar vir waar ek sê vir julle of of let nou mooi op of hierdie of hierdie is belangrik of soos 1 Korintiërs 12 waar Paulus sê ek wil hê julle moet julle moet onkundig wees oor die volgende gedeelte en dan beteken hierdie se aankondiging hierdie is 'n belangrike ding fokus nou mooi hierdie is belangrik sê Jakobus as jy elke mens moet maar te gewillig wees om te luister nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie 'n mens wat kwaad nie wat voor God reg is nie Daarom moet julle al die uh, sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so wielig onder julle tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor wat hy bedoel. So hier praat hier praat Johannes, eh, ekskuus, hier praat Jakobus weer van impulse en begeertes. Dit praat spesifiek van woede. Dit dit praat daarvan dit praat oor hoe reguleer jy orde in enige samelewing of in enige gesprek. Hoe bring jy redelikheid na die tafel toe? Hoe sorteer jy enige probleem uit? En dit is wat Jakobus sê. Hy sê nommer 1, luister. Maak daai ore van jou oop en moenie jou mond te te gou groot rek nie. Ons is almal gebroke mense. Ons is almal onderworpe aan die val, ook ook ons intellek en al het ons almal great opinies, al dink ons ons het goeie opinies. Jy jy luister is die deur na wysheid. Wyse mense bekom wysheid deur te luister na 'n wye verskeidenheid van mense. Ehm um, so mense wat wat wat wysheid bekom hang saam met mense wat wys is en hulle luister gereeld. Mense wat nie luister nie, mense wat altyd antwoorde het, hulle is nie wys nie. Mense wat dink hulle die antwoord in pag is is mense wat jy eintlik voor moet ligloop. Mense wat wise klink. Met ander woorde, hy sê as jy as jy wil wys wees moet jy leer om te luister. Hy sê moenie te gou praat nie en moenie te gou kwaad te word. Nou hier hier sluit uh, Jakobus baie sterk aan by Spreuke. Want Spreuke praat so baie oor woede en oor uitbarstings. Uh, spreuke 15 vers 1 of kom ons begin eens by, by by Spreuke 27. Daar sê die Spreuke skrywer, um, as 'n dwaas stil bly, hoor nou baie mooi, as 'n dwaas stil bly, kan selfs hy aangesien word vir 'n wyse. Met ander woorde, hy sê wie wat as jy wil respek hê in mense se oë, bly baie keer net stil. As jy wil hê mense moet jou ag, bly baie keer net stil. Want baie keer dan dink jy dat jy's baie slim, maar jy mond oop maak en bevestig jou eie dwaasheid. Veral op op, op lewensareas waarvan jy dalk min weet of minder ervaring het. So Jakobus sê in hierdie opsig, maak, maak soos die spreekeskrywer vir ons sê, ehm um, luister eerder baie goed en dan moenie te gou moenie luister baie mooi, moenie te gou uh, kwaad word nie. Daar daar verwys jy baie sterk ook na baie sterk eh, tradisie in Spreuke. Vat byvoorbeeld hoofstuk Spreuke vers 1, eh, ekskuus 15 vers 1 waar uh, die spreekeskrywer sê 'n harde antwoord laat woede ontvang, maar 'n sagte antwoord laat woede bedaar. So as as jy wil wysheid bekom, een luister oordentlik en twee as jy kwaad word en mis jy dit. As jy kwaad word, het jy klaar geloos. Ek het nou net vir 'n ou gesê wat my gevra het as 'n coach. Jy weet, hoe wat moet ek maak wanneer ek onderhandel? Hy sê Roel, wanneer ek onderhandel met mense, dan dan strip ek my moer so vinnig. As ek vir hom ek sê vir hom uh, die ou se naam is Peer. Ek sê van Peer, die oomblik as jy jou moer strip is dit verby. Dan jy dan jy dit verloor al klaar. Jy moet 'n stuk redelikheid aan die dag lê. Dit is nou van wanneer jy kwaad word dan val jou emosies op en jou emosies verblind jou vir die situasie. Dit jou jou woede en jou emosies trek jou prentjie van die realiteit heeltemal skeef. Die Gottman Instituut het vir jare lank baie interessante navorsing doen oor huwelike byvoorbeeld. Hulle het byvoorbeeld gesê hulle het 'n man iets soos 'n 98% akkuraatheid waarmee die Gottman Instituut kan voorspel of 'n man en 'n vrou na 4 jaar van 'n gegee moment af nog steeds bymekaar sal wees um, in dieselfde huis en in dieselfde verhouding. En hoe hulle dit bepaal is, hulle kyk vir 15 minute, hulle nou verkort, hulle kan dit nou al doen, ek dink dit is 4 minute. Kan hulle op video kyk hoe 'n man en 'n vrou tussen mekaar uh um interaksie het. En dan en dit kan vir hulle dit gee vir hulle voorspelling vir of 'n man en 'n vrou nog oor 'n 4 jaar bymekaar gaan wees. En die eerste en die belangrikste ehm um, uh indikasie van of hierdie man en vrou bymekaar gaan wees is of hulle die emosionele hitte in hulle gesprek kan reguleer. Met ander woorde of hulle die of hulle die emosionele hitte kan uh kan afhou. En hulle het byvoorbeeld gesê as jy en jou vrou of jy en jou man, en dit geld vir enigiemand eh, in 'n in 'n vergadering, 'n kollega by die werk, as jy enige iemand wil as jy enige probleem wil leer oplos op 'n argument en jy voel die emosionele hitte uh klim hier so hoog uh dat jy nou nou nou, nou vir mekaar skadelike goed gaan sê roep liewer time out sê liewer hoorie wow kom ons stop net gou ons nog nie die aspek klaar hanteer nie maar kom ons stop net gou kom ons kom ons koel net gou af vir 'n halfuur vir 'n uur dan beklei ons nou nou verder maar jy kan nie as die emosionele hitte binne 'n gesprek klim raak dit al hoe meer onproduktief Dis geweldige wysheid. Ek wens meer mense wil dit vandag in ag neem, including myself. So Jakobus sê hierso eh, in vers 20, dan gee hy vir die verduidelik hoe hoekom hoe, hoe jy nie moet, moet kwaad word nie. Nou, nou Paulus sê vir ons, kwaad alleen, woede alleen is nie noodwendig sonde nie, né? Onthou hierdie gaan oor wysheid. Dit gaan nie oor wat reg en verkeerd is nie. Dit gaan ook 'n bietjie daaroor. Natuurlik gaan dit ook eh, wat dit is die wyse ding ook om die regte ding te doen, né? Natuurlik. Maar Maar dis nie Jakobus se punt nie. Hy wil, hy wil nie vir jou sê wat reg en verkeerd is nie. Hy wil vir jou sê gee wat as jy as jy woede doen, as jy kwaad word, beteken dit net jy's op die pad. Jy gaan binnekort op 'n slegte plek wees. So as jy sê kwaad word, wow, laat jou antennes uitstaan. Wees versigtig. Dink oor wat hier besig is om te gebeur. So hy sê in vers 20, 'n mens wat kwaad word, doen nie wat vir God reg is nie. Nou die konstruksie van die Griekse sinnetjie sê eintlik daarso, ehm um, 'n mens wat 'n uh, mens wat mense woede bring nie um, in jou tot stand wat God in jou tot stand wil bring. In ander woorde, woede is die begin van 'n slegte draaikolk. Dis die dis die uh, begin van 'n slegte afdraande pad. So don't go there. Moenie kwaad word nie. As jy kan, vermy dit deeltemal. As jy kwaad word, laat dit eerder by jou rooi lig wees en sê vir jouself, "Wow, okay, ek's nou kwaad. Wees versigtig. Call liewer time out. Raak rustig. Moenie nou praat." 'n Les wat my vorige 'n gemeentespan in Rymse gemeente vir my geleer het. Nee, nie ja, so sorry uitgemaai, die een voor dit. Ehm um, is uh, wat, wat ek ook baie passief oor raak oor 'n klomp goed en een ou, my bedryf so sê toe eendag vir my, "Rolf, ek wil jou net regtig 'n tip gee." Hy sê, "Probeer as ons jou aanvat in 'n vergadering of jy verskil met ons, probeer net eers slaap vanaand daaroor voor jy ons aanvat. Kom ons praat eers môre daaroor." Jy en ek moet sê dit, dit is 'n stukkie advies wat my regtig baie gehelp het. Nou jy mens kan nie altyd wag vir môre nie. Um, maar dit het my al baie keer laat dink as mense as ek verskil met mense of as mense my aanvat of as ek in 'n vergadering is en ek voel nou nou wel my eie emosie op, dan dan maak ek 'n punt daarvan om nie nou te reageer nie, maar om eers vanaand daaroor te slaap en bietjie daaroor te dink en môre as hulle terugkom met 'n reaksie. Vers 21. Daarom moet julle al die sedelike veiligheid en ongeregtigheid opbrei met soveel gou in die tuur en so meer en so meer. Ons het daai stukkie gelees. Nou wat dit eenvoudig hier net vir ons sê is, dis net 'n voorbeeld van wat Eh, Jakobus sê, as jy woedend is of as jy kwaad is of as jy toelaat dat toelaat dat emosie oorneem, die impuls en die begeerte van die oomblik lei tot lei tot sonde. Hy sê, daarom moet jy dit los. Los hierdie jy jy moet emosies net so 'n bietjie um onder die beheer inbring van jou denkende brein en van die leiding van die Heilige Gees. En net eers 'n bietjie ontrafel wat regtig hier besig is om te gebeur. Anders sê hy, um dan mis jy net eenvoudig die, die die punt in gesprek. Dit geld vir ons vandag, dit geld in ons besigheidsomgewings, dit geld in ons gesinne waar ons in lockdown is met ons met ons vrouens of kinders of mans of ehm um, met wie ook al. Is ehm um, hou hou hierdie dinge in gedagte. Vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Kom ons lees so eentjie aan en dan gaan ek so 'n bietjie reflekteer daaroor. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk hom of haarself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. En dan sê vers 26, as iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is, hoor dit sê, waardeloos. Nie net weet 5 uit 10 of 6 uit 10 nie. Hy dis waardeloos. Egte suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Nou hierdie is alles een gedeelte eintlik, een een gedeelte waaroor waaroor eh, eh, Jakobus hierso praat. So hy sê hy hy praat hier oor as jy weet wat die Bybel sê, as jy weet wat die Here reeds aan ons geopenbaar in sy woord. Hy sê dan moet hierdie is Jakobus se punt. Hy sê die gaping tussen wanneer jy hoor die Here sê vir jou iets, bedoelende eintlik wanneer jy leer wat die Bybel sê oor dit en wanneer jy tot aksie kom, moet klein raak. Hy sê hoe hoe langer jy die gaping laat aangaan en vriende hierdie sê die hele Bybel vir ons hoor. Dit is in die hele Bybel 'n baie baie belangrike tema hierdie. As jy gewoonde aan raak om iets te weet wat reg is, maar jy dit nog nie geïmplementeer in jou lewe nie, dan maak hoe langer daai gaping is tussen die hoor en die doen, hoe meer immuun maak dit jou teen die woord van die Here. Uiteindelik raak jy 'n woord van God consumer. Jy consume die woord van die Here intellektueel. Met ander woorde, jy wil net meer leer, en meer leer, en meer leer, en meer leer, maar jou lewe pas nie daarbey aan nie. Dit beteken hoe langer jy iets weet en dit nie doen nie, hoe meer immuun raak jy daarteen, hoe minder effek het die Here se woord op jou volgende keer as jy 'n nuwe deel van sy woord aanhoor. En hoe langer die gaping word tussen hoor en doen, hoe hoe meer passief raak jy en jou ganse godsdiens raak net 'n sit en luister. En daai hele ding wat Jesus gesê het van volg my gebeur nie regtig nie ek sien dit nogal in ons tyd nou vir ons vir al ons mense aan die ooste kant van Pretoria ons koppel ehm um, ons godsdiens en ons verhouding met die Here baie sterk soms in intellektuele verstaan ek bedoel nie mense wat wat waarder bied in akademie noodwendig maar ons is baie ons is verbruikers van geestelike inligting ons love nuwe inligting ons hou van goeie eredienste of preke of nice praatjies en so maar die oomblik as ek moet iets moet doen dan da, da is dit vir my moeilik. Ek er kom nie so maklik by doen nie. Ek hou meer van die luister. En Jakobus sê, ehm um, daai is nie 'n goeie beginsel nie. Hy sê elke keer as jy 'n dingetjie leer, doen dit eers. Probeer dit probeer 'n nuwe gewoonte skep so gou as moontlik. Want uh, uh, hy stel die beeld so mooi. Hy sê die Bybel dien as 'n spieël vir ons almal. Hy sê as jy as jy lank ehm uh, as jy in jouself in die spieël kyk en jy sien ooh kyk hoe vuil is my gesig en jy sien deur die geskeure nie of of wat ook al en jy stap weg en jy vergeet dat jy gesien het, dan help dit nie jy het in die spieël gekyk nie. Da, daai oefening, daai stilte tyd voor jou spieël het net mooi niks gehelp nie, want jy doen niks daaraan nie. En net so sê hy dit dit maak nie sin nie. Die die die Bybel is soos 'n spieël waarna jy kyk wat vir jou wys hoe jy lyk. Ons sê jy kyk lyk wys hoe God lyk. Het dit geen sin om in die spieël te kyk en weg te stap en niks te doen in jouself. En en en dan kom hy by hierdie gedeelte ehm um, van ehm um, jy, jy, jy hou jou tong nie in toom nie, maar dit is weer want dan sê net daarna in vers 27 as jy jou eh uh, godsdiens voor God die Vader suiwer wil hou, dan moet jy om weeskinders en weduwee in hulle moeilike omstandighede buite staan. Nou hoekom het wat dit hoor en doen en die tong en armes en rykes en weeskinders al van mekaar te maak? Want hy sê dit alsoof in een asem. Nou dis jy sy punt. Hierdie laaste twee verse sê eintlik mos wat die issue was. Ehm um, daar in Jerusalem waar waar Jakobus waarskynlik hierdie brief eh uh, vandaan skryf. Want sien die die rykes het het neergesien op die armes. En die kerkmense het as ware eintlik neergesien op die armes. En dat die armes beskinne en gesê kyk hoe heerlik is daai ou gedres, jy weet dit is nou nie eintlik 'n uh, eh, jy weet dit dit dit lyk nie dit lyk nie mooi nie of wat ook al. So ehm um, die die rykes en die armes bietjie beskinder en en hulle het natuurlik dit alsin 'n baie mooi geestelike sin van die woord gedoen. Ons doen dit baie keer ook, jy weet, ja, sies tog net presies sien jy daai ou kom maar uit die hy kom hy kom bietjie uit Pretoria Wes, jy weet, hy kom maar bietjie hier vanaf of daar vanaf. En die gedagte is eintlik jy weet is is was so 'n bietjie neer sien. En dan gaan die gedeelte eintlik verder. In hoofstuk 2, dan gaan ons self eh, ehm uh, um, verder op dieselfde trant. So kom ons lees 'n bietjie dan dan dan kyk ons daarna. Hoofstuk 2 vers 1. My broers, my medegelowiges, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. sien dit daar kom 'n in julle 'n samekoms 'n man met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan en kom ek en dan kom ek 'n brandarm man met ou klere aan. En sien nou, julle maak ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom kom sit hier hier gemaklik maar vir die arm man gaan sê julle gaan staan jy daan die ander kant of kom sit hier by my voete het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak op grond van die verkeerde oorwegings beoordeel nie nou hy hy, hy sê hier 'n belangrike ding dit is ehm um, sê hierso julle moet dit mooi onthou ehm um, Die Here het juis in sy bediening toe Jesus op aarde rondgeloop het, het hy 'n groot ophef gemaak van die armes en van die mense wat min het en van die siekes en van die sondaars. En dis nie omdat hy pik op rykes iemand alles help, dis nie van van van uh hofwaardigheid van van ehm um, jy kan ook probeer om om om arme mense te help van van uit 'n hoek van uh van hoogmoed. Hy sê jou verhouding met die arme mense is belangrik. Hy sê daarom as jy Jesus het gefokus op arme mense en op sondaars, want hy sê as ons op daai mense fokus, daai mense gee nie vir ons die geleentheid om hulle te help nie. Hulle gee vir ons 'n tipe van 'n toegang en 'n verstaan na Jesus toe, na die evangelie toe wat ons nie gaan hê as ons net met ryk mense konnek. Soos ek laas vir julle gesê het, onthou net ons kan nie eens praat oor ryk en arm nie as ons onsself sien as middelklas. Want ons is nie middelklas nie. Ons is skatryk. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek moet julle sê ek en my vrou het baie gemengde gevoelens oor baie van die ek bedoel baie van die humor wat die mense rondstuur oor oor hierdie hele corona ding is hilarious en is so nodig. Humor is 'n manier wat ons as mens mense altyd deel met trauma en met swaar kry. Maar die tipe grappies wat ons wil omkrap is sommer ek ek, ek, ek, ek dink dis onskuldig gemotiveer, is mense wat eh, hierdie grappies maak van hoe hoe dik gevreet hulle gaan wees, jy weet, na hierdie na na hierdie corona tyd, jy weet, en jy het almal lag so 'n soort van daaroor, jy weet, almal se huise is gestop. Jy weet, ten minste met kos vir volgende paar weke. En almal, ek bedoel ek praat vanoggend met ons kantoorpersoneel en en die leierskap op die foon en en meeste van hulle sê o, oh, hang, hulle eet so baie. Maar weet terwyl ek en my vrou en, en ek seker baie van julle ook het het vriende in in armsalige omgewings. Ek en Marie waar, waar ons by uh hier tussen die plotte in Wapatrand sit ons met baie baie vriende ons. Swart vriende, vriende wat deel is van baie van Oostelike charities en so. Mense wat letterlik nie weet wat hulle môre oggend vir hulle kinders vir kos gaan gee. Dis nie mense waarvan ons verder van verder weet nie. Dis ons vriende. Mense met wie ons kontak het mense met wie ons elke dag in kontak is. My vrou en ek wil nou nie emosioneel wees hieroor nie, maar my vrou huil omtrent twee keer 'n dag nou. Wat net, net net van vriende wat ons kontak en, en wat sê Jessie kan ons nie help nie of of weet jy van iemand wat ons kan help nie. En hier is nie kansies. Dis nie mense hier is professionele na eh, 'n uh, professionele swart mense baie van hulle of of armoedige armste mense in die algemeen wat net niks meer het nie. Hulle het hulle job heeltemal verloor. Hulle het geen inkomste op die bank. En hulle het geen opgehoopte resources nie. Hulle het eenvoudig niks. En mense sê ook gereeld vir ons, jy weet, en ek het dit alself gesê by tye dat gelukkig ons almal hier in dieselfde bootjie met corona betref. Maar weet julle wat, dis nie waar nie. Ons is nie in dieselfde bootjie nie. Ons is in dieselfde storm. Maar ons is almal in verskillende bote. Party van ons se bote is baie groter en baie veiliger en baie luukser as wat met ander mense se bote is. En daarom in hierdie tyd is dit so onsaglik belangrik in Jakobus se boodskap. As jy wil wys wees. As jy wil wys wees, hier is die fundamentele ding. Jy moet jou kop regkry in waarde op presies dieselfde vlak as jy. Jy kan nie onderskeid tref tussen armes en jouself nie. Jy jy mag nie op hulle neersien. En en dis 'n belangrike ding wat uh, uh wat Jakobus ons hiermee waarsku. Eintlik kry jy so half die idee en kom ons kom ons dink so 'n bietjie. Sê sien ons kom weer by 'n punt binne 'n klompie maande wat ons weer gaan gaan eredienste hou in die kerk, ons kerkgebou daar by Oosterwig. Jakobus se punt is Jy sien 'n klomp ryk ouens aankom, hulle kom almal hom met hulle groot Mercedes en dan kom selfs een of twee met 'n jy weet met nog dierder karre as dit jy weet en dan kom paakie op ons areas en nuwe mense en dan kom aan die ander kant kom daar er 'n paar mense van die straat af wie moet ons nou, sê nou die kerk is oorvol en baie mense moet op die vloer sit wie moet op die vloer sit Jakobus sê jy ryk is moet op die vloer sit laat hulle op die vloer sit want hulle het dit genoeg hulle selfwaarde is op 'n goeie plek hulle waardes in elk geval veronderstel om in die Here gefestig te wees dat hulle op die vloer sit en gee vir die armes 'n goeie plek Want hulle hulle is minder waardig oor dit wat hulle het. Gee vir hulle geleentheid om 'n bietjie waardigheid te beleef as mense. En dit is Jakobus se punt. Moenie neersien en en hanteer rykes en armes op die beste moontlike manier. En ek het al letterlik, ek het al letterlik onder twee mense te gelyk na my toe kom en ek sien die ene is baie invloedryk en die ander persoon is maar 'n eenvoudige mens dat ek ehm um, doel is eers te draai na die eenvoudige persoon toe. En en heel eers met hulle praat net om 'n selfde disiplineer, maar om selfde om terselfdertyd ook vir die ander twee mense 'n domme boodskap te gee. Um vir 'n eenvoudige persoon, weet jy, ons value jou net so baie soos enigiemand anders. En dan die ryk of die of die meer invloedryke mens, die jy's ook belangrik, maar ons value jou nie noodwendig vir jou meer omdat jy meer het nie. En dit is en dit is so ongelooflik fundamenteel. Vriende, hierdie is nie 'n sideline issue ons geloof nie. Hierdie is 'n fundamentele sentrale issue hoe ons na armes kyk uh bepaal die kwaliteit van ons geloof in 'n baie groot mate. En ehm um, en dan sê Jakobus verder in in vers 5. Hy gaan baie meer eh, bou dit nou uit. Hy sê: "Luister my liewe broers, kies God nie juis die uit wat in die oë van die wêreld arm is om ryk te wees in in die geloof en uh om die koninkryk van God in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. Maar jy behandel die arme man met minagting. As jy ryk is nie uh is dit nie die ryk is deur wie hulle uitgebuit word nie en is dit nie deur die eh, deur hulle deur wie hulle voor die hof gesleep word nie is dit nie hulle wat die uh, goeie naam sken van hom wat uh, aan wie hulle behoort nie as jy werklik uh, ek dink hoekom stop jy daar by die einde van vers 7 so Jakobus is is hier so 'n bietjie sarkasties hy sê vir hulle dink 'n bietjie aan die evangelie dink net mooi hoe hoe hoe gebruik jy die hart van die evangelie van die kruis van Jesus hè om hierdie wysheid te skep in baie meer detail in ons alledaagse lewens um ehm, lewenstyle. As jy mos dink 'n bietjie eh, net oor die evangelie nè. As jy dink 'n bietjie aan Jesus self. Jesus was arm. In Matteus 8 en sê hy die die die uh, eh, voels het neste in die die jaggas het gate, eh, maar die seun van die mense het nie 'n plek om sy eie kop neer te lê nie. Jesus het gekies om as 'n arme in hierdie wêreld te kom leef. En daarom het ons sy voorbeeld volg. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 8:9 sê hy Christus het ter wille van ons arm geword sodat ons kan deel in sy rykdom. Hy sê dis nou hoe die evangelie werk is dat Jesus vrywilliglik arm geword het sodat ons geestelik kan ryk wees en enig ook selfs materieel kan ryk wees as Jesus weer terugkom. Hy sê vriende, so hierdie hierdie ding oor die armes en die rykes is nie 'n sideline stukkie moraliteit nie. Dis dis gospel. Dis evangelie. Die evangelie werk. Het vir ons moontlik gemaak. Die feit dat ons vergewe kan word vandag deur God in die kruis. Die feit dat ons in die hemel kan wees, dat ons kan seker wees ons ewig lewe red ons van ons eie oppervlakkigheid na 'n diep gewortelde lewe saam met hom. Ehm um, as jy kyk na die evangelie dat die bedoeling van Jesus op aarde. Dan sien jy Jesus het die mense geneem van 'n fariseer teologie wat jy die mense op die uiterlike beoordeel het na innerlike spiritualiteit van diepte saam met die Here. Dit dis hoe hy byvoorbeeld sê in Matteus 15 en ook in Matteus 12, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte dra vrugte dra nie, 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Hy sê dit wat die boom is is belangrik. Die boom binnekant bepaal wat se vrugte hy buitekant toe gaan dra. Dan sê hy dan sê hy uh, wat die um, hart van vol is loop die mond van oor. Hy sê uh jou, jou dit gaan nie oor jou uiterlike goeders wat die fariseer doen nie, wat die fariseers doen. Dit gaan oor 'n innerlike spiritualiteit wat na buite toe kom. Moenie 'n skyn probeer hou van buitekant af. Hy sê wat wat dit met jou maak is, maak jou oppervlakkig. Dit maak dat jy mense en dinge en op, omstandighede op die oppervlak beoordeel. En hy sê jy kan nie 'n eh, 'n eh, 'n boek op sy buitekant takseer nie. Jy kan nie 'n persoon op sy baadjie takseer nie. 'n voël word nie net aan sy vere geken nie. Is al die spreekwoordelikhede wat daarmee saamgaan. So hy sê moenie oppervlakkig wees nie. Wie in vandag en 'n tyd uh ons doen vandag en 'n tyd wat mense uitermate klem lê op um, op hoe hulle uiterlik lyk. Like. Weet oor hoe hulle uh, fisies lyk like, en jy weet hoe hulle aantrek en hoe hulle aan mekaar gesit is en hoe hy uh, jy uh, weet hoe funky hulle aantrek en uh weet wat se nuutste jy weet wat se oulike sweter hulle gekoop uh, gekoop het by watter plek. Ja, en uh, eh, Jakobus sal sê, "Wow, as jy eers daar is, dan sien jy op uh, dan sien jy op 'n baie bad trend. Moenie so toe gaan nie. Moenie op die uiterlike oordeel nie. Eider ehm um, beoordeel mense vanuit jou verhouding met hulle. Geef hulle regwaarre kans. En dan sê hy hy sê as jy as jy mense op die uiterlike oordeel, gaan jy weer terug na die wet toe. En wat die wet gedoen het is, nou die wet was nie sleg nie, maar die wet het vir jou uiterlike reëls gestel uiterlike dinge sodat jy jou lewe reg kan leef maar dit nie jou hart verander nie. Uh, Paulus sê dieselfde in Romeine 7. Hy sê die wet is goed want die wet het vir ons geleer wat reg en verkeerd is. Dit het vir ons uiterlike reëls gestel, dit het vir ons die morele waardes van God geleer, maar dit kon nie jou hart verander nie. Die evangelie, Jesus se dood aan die kruis raak ons hart. Hy het ons oorrompel met sy liefde. Hy het ons harte oorrompel. En daarom leef ons nou van van ons harte af, van ons binnekant af, buitentoe van 'n diep binneste. En omdat ons leef uit 'n diep binneste, moet ons ook mense met mense konek en mense beoordeel vanuit hulle diep plek en, en nie vanuit 'n oppervlakkige plek. Gee hulle 'n fair chance. Wees inskikkelik teenoor alle mense, sê sê Paulus in Efesiërs, ek uh, nie wil van mense hoofstuk 4. So ehm um, so hy praat hier oor die wet en dan sê hy in vers 10. Hy sê as iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig in opsig van al die gebooie. Nou wat hy nou hier doen is, hy sê as julle eers wil begrip die uiterlike oordeel, dan gaan julle eintlik terug wet toe. In die voor Christus verstaan van die wet. Christus is eintlik nou ons nuwe wet, sê hy. Praat nou nou daaroor, eh, eh, eh, hy praat oor die wet van vryheid. Hy sê, as jy wil teruggaan met wet toe, onthou net, dan moet jy die hele wet onderhou. Dan moet jy nie net as jy wil mense uiterlik beoordeel op grond van hoe hulle lyk, like, hoe die wet gesê het mense moet dress of nie opdress nie, of hoe die mense uh oor hoe jy dink die die, die mense uiterlik is. As jy eers daai kant toe begin sê, dan begin jy weer wetties raak. Maar onthou, as jy terug aan wet moet jy onthou, dan moet jy die hele wet onthou. Want as jy net 'n klein deeltjie van die wet miskyk of nie nakom nie, dan breek jy die hele wet. So vir Jakobus is die wet nie soos 10 gebooie of soos 'n klomp gebooie wat jy die een kan breek en die ander nie. Dis nie soos 'n klomp bakstene. Jy weet, die een baksteen kan jy breek en die ander kan nog heel wees nie. Jakobus sê die wet is in mekaar gebind. Dis een eh, 'n groot geheel. So hy sê as jy een wet weer deurbreek, is dit letterlik soos om 'n klip deur 'n ruit teen 'n glasvenster te gooi. Die hele ruit breek. Die hele venster breek. Hy sê as jy so toe wil gaan, dis bad news. Dan dan moet jy dan sien jy terug met die wet en dan moet jy al daai dogmatjies liewer maar weer onderhou. En dan sê hy in vers 11: God het gesê jy mag nie eeg breek pleeg nie. Het ook gesê jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie eeg breek pleeg nie, ehm um, maar wel moord is hy tog 'n oortreder van die hele wet. Dis 'n glasvenster eh, ehm uh, 'n uh, beeld, né? Praat en tree dan op. So dit gaan weer oor die hoor en die doen. Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vrymaak. Wow. Jo, ja, hier Jakobus is slim, né? So hoe so hoe dit bring na die tafel toe. Hy sê onthou net op grond van wat gaan julle eendag geoordeel word? wil jy wil jy graag geoordeel word volgens die ou wet? Maar dan gaan dit nie maak nie. Want as jy een klein reeltjie gebreek het, dan moet jy weet as jy gaan, dan gaan jy veroordeel. Of wil jy graag veroordeel word volgens die wet wat vrymaak? Die nuwe wet, Christus. Wil jy graag volgens hom en die kruis geoordeel word? Dan beteken dit dan gaan vir jou genade wees. Dan gaan vir jou ruimte wees. So jy wat geoordeel gaan word eendag op grond van die wet wat vrymaak, moenie nou ander mense beoordeel volgens die ou wet nie volgens die wet wat mense uiterlik uh, beoordeel. En dan sê in vers 13: Die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. En nou, so wat hy nou hier sê is baie baie belangrik. Want hy sê as jy as jy konsekwent oordeel, ehm um, onbarmhartig oordeel volgens die ou wet, dan mag dit dalk beteken dat jy die nuwe wet nog nie regtig aanvaar het nie. Jy mag dalk gesê eh, eh, eh, jy weet ek aanvaar Jesus, maar onthou nou skielik geloof en werke gaan saam. Ons gaan dit nou-nou sien. Geloof en werke loop hand in hand. En as jy geen werke het wat toon dat jy die nuwe wet aanvaar het, miskien het jy nie die nuwe wet regtig van binnekant af buitentoe aanvaar nie. Miskien het jy dit net oppervlakkig aanvaar, maar eintlik is jy nog maar uh staan jy op die ou wet waar jy dinge en mense en omstandighede uiterlik beoordeel. Hy sê uh so onthou, hy sê as jy nog op die ou wet staan, dan staan jy nog onder God se oordeel. Dat jy al sê jy glo in Jesus, het jy eintlik nog nie toegelaat dat Jesus genade van die kruis jou hart regtig verander nie. Want jy sien mense nog presies dieselfde. Jy sien nog jy, jy oordeel nog steeds van die buitekant af. Vriende, dis baie belangrik vir ons samelewing. Ons leef in 'n ongelooflike oppervlakkige tyd. Omdat ons so vinnig leef, Ons het nie tyd om dinge diep te oordeel nie. Het ons het ons, ek praat vir myself, het ons oppervlakkige mense geword. En en is ons veel eerder geïnteresseerd in wat mense kan bied vir ons materieel as anders as. Ek moet julle sê dis 'n dis so 'n rykdom van van wysheid wat ons by wat ek en my vrou geleer het ook by baie van die mense, my kollegas ook hier hier Anton en 'n klomp van die ouens wat wat connected is met met arm vriende. Weet julle, ek het um, ek leer eh, ek wil amper sê ek wil nie sê meer nie, maar ek wil amper sê meer by my arm vriende. Mense wat in totaal ander omstandighede leef as ek, as wat ek by my ander vriende leef van die Here. Want hulle kom met 'n eenvoud, hulle het nie gehad wat ek en jy het in apartheidsjare nie. Hulle het nie so baie geld soos ek en jy nie, maar wie hulle het 'n baie van hulle, nie almal nie, maar baie het 'n lewenswysheid eh, wat hulle in die strate opgetel het. Wat wat ek net nie het nie. En hulle het 'n angle op Jesus, 'n perspektief op Jesus wat ek net nie het nie. En ek het hulle ek het ek het hulle perspektief nodig om te groei in my eie lewe. En dit en dit is wat Jakobus hier sê, dit gaan nie maar net oor om om jou tong te klik en nice te wees met arme mense. Hy sê dit gaan om om om jouself regtig ehm um, met hulle gelyk te stel ten volle. Maak nie saak watte jy of jy nou ryk of arm is of tussen of in between of waar ook al. Dis dis 'n stuk gospel hierdie. Dit is 'n stuk evangelie om om om 'n verhouding te hê met arme mense sodat jy nie net hulle kan help nie, maar sodat hulle jou ook kan verander. En sodat die Here ook uh met jou kan werk deur die bediening wat van hulle kant af kom. So kom ons lees hoofstuk 2 vers 14. <clears throat> Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so gelowe mense red? Nou hierdie is 'n retoriese vraag, né? want die punt is nee, so geloof kan jy nie red nie. Ons ons word inderdaad gered deur geloof en genade alleen, né? Met ander woorde, hoe word ons gered? Hoe word ons Christene? Hoe word ons volgelinge van Jesus? Ons kniel aan die voet van die kruis en ons vra vir Jesus Christus vir twee dinge. Ons vra hom nommer 1 om die vergewer te word van ons sonde. En die tweede ding wat ons hom vra is: Here, word die Here van my lewe. Met ander woorde, voor die ene agterweek aanstap, regeer my lewe. Ek wil nie net nou vergewe wees nie. Ek wil doen soos U doen. Ek wil praat soos U praat. Ek wil dink soos U dink. Ek wil U hele persoon wil ek aanneem as die padkaart waarop ek leef elke liewe dag, as die lens wat deur ek kyk in die lewe. Dit word nie deel van die ehm um, dit word nie een van die deeltjies van my denkraamwerk. Geloof of Jesus of God is nie iewers 'n deel van die baie elemente wat ek in my lewe vashou nie. Hy is die totale sambreel oor my lewe. Hy is die omvattendheid en die spasies tussen al die dinge wat vir my belangrik is. Hy is die lens waardeur ek na alles kyk. Nou as dit waar is. As ons die Here dan vir hy tweede ding ook gevra om die leier of die koning van ons lewe te wees, dan beteken dit ons dit dit dis nie net ons koppe wat verander nie. Ons hele gedragspatroon het verander. Ons ons leef nie meer dieselfde nie. En dis wat hy sê, kan so glo jy red, 'n gelet wat 'n geloof wat net intellektuele geloof het. So as so jy jou kop sê vir jou, jy glo in God, jy glo wat Jesus gedoen het, jy aanvaar dit alles, uh maar jou lewe verander nie. Kan so glo of jy gered. So glo jy net Petrus sê nee, silly. Wat jy eintlik nie regtig geloof aangeneem nie. Al sê jy jy's 'n Christen. Ehm um, dis baie belangrik nou baie van my skeptiese vriende wat glad nie glo nie. Ek hulle kritiseer die kerk geweldig baie. Hulle sê, "Maar kan jy in 'n kerk glo of, of in 'n God glo waar die kerk baie droog gemaak het hierdie geskiedenis nie waar waar waar, waar die kerk al die mense doodgemaak het en hekse verbrand het en terrible goed aangevang het die kruistogte gevoer het en die inkwisisies gehad het jy weet in in uh ek ken die moderne weet uh, miskien het sy vriend het gesê toe hy baie klein was uh, sy uh, pa oorlede nee sy ma was oorlede en hulle huishulp uh, was 'n baie goeie vriendin van die familie en sy het dag na die begrafnis toe gekom. En die mense van die kerk het haar eenvoudig laat buite staan en was sy kon nie die begrafnis uh van haar ehm uh, van haar vriendin bywoon nie. En daai ou sê vir my van daai dag af het hy nog nooit weer 'n kerk bygewoon nie. So om net te om net te hoor, om net 'n goeie kop en nie te doen nie is die bestyding vir die Here se werk. Dis absoluut vernietigend en so geloof kan nie red nie. So ehm um, kyk wat sê vers 15. Sê daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie. Dag van dag honger ly. En sê nou een van hulle sou vir hulle sê: "Mag dit met julle goed gaan. Gaan trek julleself warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat wat hulle nodig het om te lewe nie. Wat help dit dan?" Vandag se weergawe hiervan is: "My broer, ek bid vir jou. Sterkte." sterkte vir die pad. Sies tog, ek kan sien jy kry swaar. Jy weet, mag dit ehm um, mag dit met jou goed gaan. Ehm um, Met ander woorde, uh dit is iemand wat wat nie regtig help nie. Ek het een keer dat ek in 'n selfgroep gesit, uh heeltemal van 'n vreemde gemeente, het my een keer genooi om die selfgroep gaan besoek. En ek sit hier die aand in die selfgroep en die, die een ou bely toe nou net voor ons saam bid, bely hy net die die moeilike finansiële tyd wat deur hy gaan en hier waar hy struggle so en hy sê hy salary cut van ek praat nie nou van die corona tyd nie, ek praat van 2 3 jaar gelede. En ek sit in hierdie selgroep en hierdie ou stort sy hart uit te leier en selgroep sê jy weet hy was baie empaties, dit het op betrag hoe hy sê jy wat is jy sure jy weet wat kan ons vir jou bid jy weet en die ou sê toe jy nee vir dit vir dit en jy weet in letterlik is inkomste en ek het net so 'n bietjie cash flow nodig vir die volgende paar dae om deur te kom jy weet en dan gaan dit oukei okay wees en En die leier van die selgroep sê, "Oké, wel jy's nou, okay, kom ons brand vir jou." En toe hulle wil begin bid, stop ek hulle. Sê, "Wo, wo, wo. Ons gaan nou bid, ons moet bid. Maar voor ons vir hom bid, kom ons stuur hierdie hoed om. Help hierdie ou. Wie kan kom? Ek wil ekstra 1000 rand gee. Wie kan nog iets gee?" En ek weet, ek weet as ons as die geld kom, as ons ouens is ons boere baie ongemaklik. Ons moenie wees nie. En ek dink ek dink uh, ons moet ons daad by ons woord sit. Ons moenie net praat van om armes te help en hy hy sies tog as mense wat so swaar kan. Ek so dankbaar in hierdie omstandighede dat ek so baie het en ek ek, ek kry mense so jammer wat minder het. Nou, maar weet wat, dis nie genoeg nie. Wat doen jy? Hoe hoe help hoe leef jy die evangelie uit? Die feit dat Christus arm geword het vir jou en vir my. En, en, vriende, ek beklei nie met enigiemand anders nie. Ek kom myself. Ek vra elke dag vir myself, doen ek genoeg? Um, nie sodat ek gered kan word nie. Ek weet ek is gered en ek het die Here se se ewige lewe, maar doen ek genoeg om my om my geloof te bevestig in die Here? Doen ek geloof dat mense sal glo dat ek regtig 'n Christen is? Dat ek Jesus Christus volg? En daarom is is is, eh, is hierdie fundamentele goed. En daarom uh, sê vers 17, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer ook dood. Vers 18 maar iemand anders uh skus, maar iemand sorry, maar iemand kan miskien sê die een het die geloof en die ander het die dade. <laughs> so hy praat 'n bietjie met mense wat so 'n bietjie rasionaliseer. Soos 'n ou wat sê, "Ja, maar ja, Jakobus, daar is mos sekere gawes, man, jy weet. Die een ou het meer geloof as die ander ou en die ander ou is, is meer weer van 'n doene. Laat die een ou toe om net te glo en nie te doen nie, en die ander ou om te doen en nie te glo nie in ehm in Jakobus sê nie maar wag hoor net jy kan nie hierdie hierdie twee goed geloof met ander woorde intellektuele verstaan en die doel is twee te fundamentele dele van die evangelie en hulle moet getrou word met mekaar. Hulle moet met mekaar kom daai twee moet saamwerk. Jy kan nie daai twee van mekaar skei nie. Wanneer dit kom by wat ons elkeen doen, ja, dit gaan verskil want ons elkeen verskillende gawes. Maar die een kan nie sê, jy weet, ek het net ek het nie doen gawes en so ek gaan niks doen nie. En so Jakobus sê hierdie twee gaan saam, geloof en en handelinge uh, uh, gaan saam. Met ander woorde, ek en jy moet leer om te doen wat ons weet. In ons gewellige intellektuele kultuur weet ons verskriklik baie. Trouens ons weet baie meer as wat ons doen. Trouens ons weet baie meer van die wat elke dag leer. En die een ou eentjie gesê we are in this time and age we are educated way beyond the level of our obedience. We are educated way beyond the level of our obedience. Hy sê ons weet skrikkelik baie. Maar ons doen nie wat ons weet nie. En dit is die belangrike ding dat ons wil begin doen wat ons weet. Dat ons nie net uh, oor goed sal praat nie. Ons tong sal klik en gesê ons kry mense jammer nie maar dit is reg ingryp. En weer ek moet julle regtig sê ek ons um, beleef oosterlig in hierdie tyd regtig as mense wat graag wil help. Die manier wat oosterlig hulle hande en hulle beursies oopgemaak het in hierdie tyd tot dusver vir die vir die armoediges in ons gemeente, vir die haweloses wat ons huisves oor kerk gebou vir die charities wat ons gemeente betrokke is. Ek wil vir julle sê dis absoluut fantasties. So 'n groot mate beleef ons as leraarspan en as leierskapspan, beleef ons Oosterling as mense wie se hande en se harte oop is. Ehm um, maar maar ons moet aanhou daarmee. En ons moenie net gee op afstand nie. Ons moet aanhou om te gee soveel ons kan en ons en ons ons geloof uit te druk uh in die vorm van van dade. En dan sê jy ja-, ja-, Jakobus in 1 ekskuus 2 vers 19. 2 vers 19 glo jy dat daar net een God is? Hy sê dis reg. Die bose geeste glo dit ook. En hulle sidder van angs. Nou hierdie is 'n ingenieus argument van Jakobus hoe hy mense kan kry tot aksie. Hy sê, "Oké, okay, so as jy sê jy glo alles wat waar is van die Bybel en die evangelie, maar jy doen dit nie en jy regverdig jouself." Hy sê, "Wat verskil is daar dan tussen jou en die duiwel?" As jy vir die duiwel glo, intellektueel alles wat in die Bybel staan. Die die die duiwel glo beter dat God bestaan as enigiets van ons. Maar as hulle in God dink, dan bewe hulle. Hoekom? Want hulle uh, hulle leef nie vanuit die evangelie nie. Dit is Jakobus se punt. Hy sê dit is moontlik om intellektueel alles te glo van Jesus in die Bybel en die opstanding en alles en steeds nie Christen te wees al noem jy jouself Hy sê want die duiwels glo dan nou net soos jy. Ek en jy moet anders glo as die duiwels. Ons moenie net glo dat hierdie feite waar is nie. Ons moet so glo in die belangrikheid daarvan en die omvang van dat ek my hele lewe bou op daai feite. Dit doen die duiwel nie. Hy leef teen God. En hy is 'n uh, eh, hy's 'n misleier en hy's 'n moordenaar en hy's daar uit om mense dood en siek te maak en hulle moedeloos en in eh, in wanhoopig te maak. Maar as jy intellektueel die regte goed glo, beteken dit jy kan jou hele lewe bou op hierdie goed en dit is waarvan Jakobus praat. Hy sê uh vers 20, jou dwaas, wil jy bewys jy dit geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Dis nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie. Nou Jakobus is nie besig met dwaalering hier nie. Paulus wat die sterkste genadeprediker in die Nuwe Testament is, naas Jesus, praat self van ons gaan volgens ons dade geoordeel word. Wow, maar dis weer, want as ons nou volgens ons as ons nou net uit geloof en uit genade alleen gered word deur net Jesus se kruisdood te aanvaar, hoe kan ek volgens dade geoordeel word? Want die jou dade is die vrug van jou geloof. Dis hoekom. Jy gaan nie regtig geoordeel word op die feit dat jy werke gedoen het nie. Die jou werke gaan eintlik met jou geloof bevestig. Dit is waarom hy sê ons gaan deur ons uh die aardsvader Abraham is ook 'n vrygespreek op grond van wat hy gedoen het. Want wat hy gedoen het, die feit dat hy vir Isak wou offer het gewys hoe sterk sy vertroue en sy geloof in Here was. Maar dade is by die geloof gevoeg. Weet julle wat? Calvin het 'n vreeslike vreeslike mooi ding gesê hierdie verband. Hy het gesê Niemand word deur werke gered nie. Maar niemand word sonder werke gered nie. Luister baie mooi. Niemand word deur werke gered nie, maar niemand word sonder werke gered nie. Met ander woorde, ons word deur genade en in geloof alleen gered, maar waar die mee saamkom is die is so oorweldigende liefde vir die Here en vir sy koninkryk, ehm um, dat ons graag dinge wil doen vir hom en vir sy geloof. En dan sien jy in vers 22 2 vers 22. Jy sien is dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eers deur sy dade volkome geword het. Hoe mooi verduidelik dit. So dan word geloof is wat ons red. Maar ons ons eh, ons geloof word eers volkome wanneer dit dade bygekry het. Dan is dit eintlik die ware en die regte geloof. En dan sê hy vers 23. Soos die skrif vervul wat sê Abraham het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek en hy's 'n vriend van God genoem. Julle sien is dit 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het nie? Dis dit daar in Joshua 2, né? Julle onthou daai. Toe sy die verkenners weggesteek het en hulle met 'n ander uh pad laat ontkom het nie. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Soos die geloof wat nie tot dade oorgaan nie, ook dood. Daar sê hy. Dit is die einde van hoofstuk 2. <clears throat> so Jakobus sê so vir ons, weet jy wat, jou geloof moet volledig wees. Dit moet ehm um, dit moet 'n vol geloof wees. Dit moet ehm um, uh hoe dit nou jy het so mooi gesê ja, jou geloof moet volkome word, né? Hoe verkome? Deurdat jy doen wat jy weet. Wees versigtig dat dit nie 'n werke redding word. Jy word nie deur jou eie werke gered nie. Jy word deur geloof gered en dit wat Jesus in jou plek vir jou verrig het aan die kruis op Golgotha. As jy dit aanvaar en jy jou lewenstraject verander, dan is jy 'n geredde mens wat daar kan staan maak. Ons gaan net tot hier toe. Vanaand, so die volgende 2 uh aande, volgende Dinsdag aand en uh, Donderdag aand gaan ons kyk na uh, hoofstuk 3 tot 5. Daar's heeltemal genoeg tyd dat ons hierdie drie hoofstukke kan doen in die volgende twee sessies. Ek wil graag vir julle die geleentheid gee. Kom ons bid almal saam. Kom ons bid 'n baie spesifieke gebed vanaand. Kom ons bid vir die volkomeenheid van ons geloof vanaand. En as elk vanaand van julle is wat al baie lank godsdienstig is, jy's dalk al lank in die kerk. Maar jy's nie seker of jy gered is nie, want jy het eintlik maar net intellektuele geloof, maar daar's geen dade wat jou geloof bevestig nie. Dan wil ek vir julle vanaand die geleentheid gee. Kom ons kniel vanaand almal vir ons opnuut. Want jy's Kom ons aanvaar vanaand almal opnuut Jesus se vergifnis van die kruis, maar kom ons aanvaar ook Jesus se koningskap. Dat ons met ander woorde nie net intellektueel wil glo in hom nie, dat ons ons lewens onder sy heerskappy en sy koningskap wil inrig. Kom ons bid saam met mekaar. Ons lewende Here, weer eens dankie Here vir u woord. Dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde. Dankie dat u ons nuwe mense maak deur die evangelie van Jesus Christus. Dankie Here Jesus dat U ons aan die voet van die kruis laat kniel. Dankie dat U in ons plek als in ons plek betaal het sodat ons nie die hele wet hoef te onderhou nie. Here, dis te harde werk en ons sal dit nooit kan doen nie. Ons is net nie goed genoeg nie. In 'n geval nie ek. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak, Here, om om vry na U uh na U teenwoordigheid toe te kom en totaal en al vergewe word. En Here, ons kniel vanaand almal op net aan die voet van die kruis en vra Here Jesus, vergewe asseblief ons sondes en ons wil u heerskappy volg. Here, ons volg u as die koning en nie net die redder nie, en die vergewer van ons sonde, maar ook die koning die koning van ons lewe. En en en as ons leier, iemand ons volg. Here, soos u wil ons praat vanaf nou af en doen en en dink. Verander ons lewens, Here, sodat ons lewens ons dade kan getuig van die geloof en die genade wat in ons harte uh, sy hulle tuiste gemaak het, Here. Ons bid dit alles hier Jesus asseblief in U naam um, die naam van Jesus Christus alleen. Amen. En vriende, die van julle wat dalk nou vir die eerste keer so 'n gebed gebid het, julle kan verseker wees dat julle gered is, dat julle by die Here is, dat julle sy kinders is. Uh, eh, 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê vir ons wie die seun het, het die lewe. En nie die seun van God het nie, nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. En daai geloof praat van 'n volkomme geloof, nie 'n volmaakte geloof nie. Daar's 'n groot verskil. Nie 'n volmaakte geloof nie, 'n volkomme geloof. Want dan word 'n geloof dade openbaar, nie perfekte lewe nie. Uh 'n teoloog het eendag gesê, "Our faith in Christ becomes the direction of our life, not the perfection of our life." Ons word nie nou perfek nie, maar ons lewensrigting verander. Dis wat Jakobus bedoel met dade jou lewensrigting verander. Al maak jy nog baie foute, jou lewensrigting verander.